Я робот. Я должен. Я робот, долбоёб, Я должен танцевать. А я робот, ученый. Я должен создать новую машину. Новую машину. под долбоёб Я должен танцевать Я робот долбоёб Я должен танцевать Я робот-кулинар Я должен изготавливать обалденные булочки А я робот-долбоёб Я должен танцевать робот-студент Я должен учиться Я робот-студент Отлично Я робот долбоёб. Я должен танцевать я робот-художник, я должен нарисовать картину поет Я должен танцевать